झमा कालो सातो ल्याइदिएर अगाडिको पल्सर बाइकसँग एकदमै कस्तो पागल रहेछ पुच्चे यार मेरो हात त जमिसक्यो यार यहाँसम्म आइसकेँ होइन अहिलेसम्म खै बाटो साटो त केही पनि देखाएको छैन एउटा यही बाटो भेटाएँ अब यही बाटोमा हिँडिदिन्छु म अब के गर्नु